Eh, bueno, les entitats, persones que estem aquí ens hem juntat entorn a una campanya, campanya de justícia per a Juan Andrés Benítez. Eh, D'aquí a molt poc estem esperant que l'acció popular que entre, entre diverses associacions estem impulsant per una defensa que farem al voltant de la defensa de la vulneració dels drets humans. En quan estigui ja absolutament formalitzada, i puguem dir doncs, que ja entrem a la causa, doncs, farem pública doncs, l'associació que hi ha i, i l'advocada que hi ha, etc. Però sí que volíem deixar constància doncs, que això està en tràmit i per una qüestió eh, absolutament tècnica doncs, estem esperant que això sigui ja oficial i us ho donarem a conèixer, però sí que heu de tenir en compte doncs, que estarem coordinats darrere d'aquesta a acusació popular, tot i que hi ha una acusació particular de la família que trobem que és absolutament necessària, com no podia ser d'una altra forma que l'exerceix la seva família. Eh, la valoració que fem al Front d'Alliberament Gai de Catalunya sobre la imputació de la jutge creiem que és una imputació molt correcta i no podia ser d'una altra forma. O sigui, el dret a la vida de Juan Andrés Benítez, del nostre company Juan Andrés Benítez, com sabeu, ell era soci de Cegal, una associació de defensa dels drets dels empresaris del, del Gai Sample, amb el que estaven en diverses eh, plataformes com el Consell Nacional i el Consell Municipal. Eh, eh, la de coaccions, sabeu que la policia va coaccionar els veïns, això s'explicarà en un altre moment de la roda de premsa, obstrucció a la de la justícia, com va ser lo de, eh, lo de tapar la taca de sang que hi havia, i contra la seva integritat moral, que la traducció d'integritat moral són tortures i maltractaments per part dels Mossos. Eh, la, la lectura que fem nosaltres a nivell polític, nosaltres ja l'havíem dit des del primer moment, que volien la destitució fulminant del director general de la policia perquè era una indecència política total i absoluta que les imatges que es van veure i que l'amor en directe del nostre company al carrer Aurora no tingués, i que no tingués cap mena de responsabilitat política, creient que això ha estat, ho repeteixo, una indecència política total. En aquests moments, nosaltres creiem que el conseller d'Interior, després del que va dir el dijous i amb el que va sortir la imputació, eh, ha de dimitir <coughs> immediatament. O sigui, no es pot consentir doncs, tindre una, un govern que administre d'aquesta forma tan infame eh, l'homicidi d'una persona. Eh, també creiem que la comissaria de Nou de la Rambla, jo sóc veí d'aquest barri del Raval, eh, realment està implicada en moltíssims, com ha dit la companya de la FAT, en moltíssims casos. Jo vaig viure en primer, eh, en primer pla la, el tema de la bata de Guatiner, un bar d'ambient eh, gai, eh, LGTB, el dia precisament de l'alliberament gai, lesbià i transexual, el 28 de juny. Jo no era dins, però vaig anar fora i realment el desplegament absolutament desproporcionat amb tres fileres i amb, eh, amb, amb Mossos d'Esquadra amb tiavalots per fer una inspecció realment en aquell moment eh, ja van denunciar, ho van denunciar públicament, van demanar responsabilitats a la regidora de Ciutat Vella, van fer preguntes parlamentàries i realment us puc dir que les respostes han estat realment també, com deia abans, infames, eh, dient-nos que, per exemple, en una de les respostes de la bata, deien que la policia preveia que n'hi hauria molta gent amb antecedents policials. O sigui, realment aquest argument el trobem absolutament eh, inadequat i absolutament il·legal. Primer, perquè els antecedents policials no han d'existir i segon, perquè com saben ells les persones que n'hi haurà aquell dia al carrer i tercer, perquè el dret a circular lliurement pel carrer és un dret inqüestionable que a eh, la comissaria de Mossos del Raval eh, està traient moltíssimes vegades als veïns i persones que estem i que visquem al, al Raval. Com a moviment LGTB hem fet diverses accions. Des del primer dia ens vam posar a disposició, com no podia ser d'una altra forma, del president de l'associació de CEGAL, del senyor Igual, amb el que estem coordinats, i van presentar una denúncia a la síndica de Greuges de Barcelona com a persona referent en la defensa dels drets humans, per al tema de, de la desproporció que en aquells moments es veia perquè havien matat a un company nostre i també per un altre tema que us explicarà el company, que és la revelació de l'estat serològic del Juan Andrés per part del Sindicat de Policia de Catalunya. Eh, també eh, hem fet que el, eh, la permanent del Consell Municipal LGTB de Barcelona, que és el Consell Assessor de l'Ajuntament de Barcelona per temes LGTB, amb, la, amb el vot favorable de tots els membres i l'ascensió de la regidora, va demanar la, la, la destitució fulminant del director de la policia com a responsable d'aquesta actuació. També hem demanat a la consellera Neus Munté, que és la presidenta del Consell Nacional LGTB, del qual era part eh, Juan Andrés, en tant que soci Acegal, que es convoqui un Consell Nacional creient que és eh, la, la, en aquest cas el Consell Nacional, és també infumable que no hagi dit res i que no hagi expressat el seu condol per la mort d'una persona membre d'una entitat. Creiem que això, realment, com dèiem abans, la nostra eh, crítica a la gestió del govern de la Generalitat és absoluta i total. Creiem que calen responsabilitats i que, eh, per part nostra, estarem fins al final en l'esclariment d'aquest succès tant a donant suport a l'acció popular com donant suport a les diferents iniciatives que es creïn per veure doncs, què va passar realment, perquè encara pensem que quan ens personem a la, com a acció popular, ens personem o donem suport a l'acció popular, doncs poden sortir coses doncs, que facin també o que canviïn el que fins ara sabem.